Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abang Sudeto yang berada di Kota Jakarta. Yuk ah kita berbagi ilmu ya sharing sharing sharing sharing sharing sharing sharing. Jangan bosan ya, jangan bosan, jangan bosan melihat muka saya, muka saya yang ganteng ya, ganteng lumayan lah, ganteng dikit lah. Ya kita berbagi sharing, berbagi pengalaman berdasarkan pengalaman pribadi dan uh, ada pengalaman seseorang juga senior kita itu sangat membantu buat channel-channel pemula ya buat sahabat-sahabatku yang baru yang mau bikin konten kreator kita ini tidak perlu kaya tidak perlu kaya tidak perlu banyak uang dan tidak perlu peralatan yang mewah kita gunakan aja lah seadanya, seadanya, seadanya, seadanya. Pasti kita bisa. Ya, kita enjoy aja, kita santai aja, kita relax aja. Kita ngopi dulu sebentar. Ya. saya wajib memberitahu ya buat sahabat-sahabat pemula ataupun pemalu. Saya juga pemalu ya, pemula juga sama. Nah, sama pemula juga, pemalu. Yang penting intinya mau aja ya, intinya mau aja eh, bikin konten dan hiburan ya kita hiburan aja kita hiburan untuk yang baru-baru pemula, untuk yang baru-baru pemula ya subscribe masih di bawah mungkin ya apa 100 apa berapa ya tetap kita harus mencari ya dari yang pokoknya yang seribu ke bawah yang seribu ke bawah ya jatuhnya yang belum seribu itu tetap kita harus mencari mencari subscribe mencari subscribe dan jam tayang ya dan ini yang saya mau bahas nih yang sudah uh, di atas 1000 ya jauh ke atas 1000 ya satu k kalau menurut saya itu kita sudah tidak perlu terlalu mencari subscribe banyak-banyak ya yang diperlukan yang dibutuhkan apa tuh yang tayang ya karena mohon maaf ya saya bukan menggurui saya baru-baru ini saya masih kecil kebanyakan uh, yang saya lihat ya jam eh, apa subscribe-nya sudah 1000 ya di atas 1000 apa 1500 sekian sekian sekian sekian, sekian sampai ada yang 2000 sampai ada yang 3000 tapi jam tayang GT-nya masih di bawah maksudnya masih rendah maka nah, itu tidak apa-apa ya, tidak usah putus asa. Ini yang kita akan kita bahas ya. Jadi untuk yang subscribe sudah di satu k cuma jam tayang masih jauh, kita tidak usah terlalu menggebu-gebu. Terus mencari subscribe, mencari subscribe, mencari subscribe, tidak usah. Kita subscribe datang sendiri dengan cara kita upload video upload video upload video ya upload videonya upload video ya konten dengan yang bermutu atau hiburan dan unik bikin seunik unik unik unik unik sendiri ya bikin cari uh, apa ide-ide yang lain lah yang lebih kreatif dan ada satu cara yang paling mujarab tolong dicoba dan saya mohon buktikan ya buktikan ya buktikan omongan saya dan sahabat saya nih ada ini benar-benar sangat mujarab sekali ya untuk yang sudah 1000 subscribe sampai ke atas tapi hmm, GT-nya juga masih kurang nih caranya kan kemarin sudah saya bahas juga namun untuk para pemula kan masih bingung ya apa gimana nih saya kasih ulang lagi ya kita kan dia HP kan ya Bo, masalah di HP nggak ada akun-akun yang lain yang penting gini kita di HP tetap ya di HP nih HP kan satu nih HP saya HP jelek ya sudah jelek nih HP saya oh saya lagi muter juga tuh muter punya siapa tuh nah, punya orang ya Nah, HP 1 kan bisa kita bikin di akunnya itu Gmail ya. Gmail berapa, apa 5, apa 10, tidak masalah. Jadi akun utama satu, akun yang lain-lainnya banyak ya. Nah, kita caranya dengan gini. Ini lebih mujarab, lebih mantep ya. Menambahkan dari yang kemarin-kemarin. Jadi caranya hmm, akun yang kita bukan yang utama ya, yang lain-lain akun ibarat katanya akun tuyul, akun bodong. Yang penting kalau saya sudah diisi video. ngasih akun itu, akun yang lain itu, akun bodong itu ya kita tonton video, video yang channel besar. Itu sangat manfaat sekali guys. Itu bakalan video-video kita itu bakalan direkomendasikan sama YouTube. Jadi akun yang bodong-bodong itu ya kita nonton video channel yang besar seperti KC Kevin <laughs> apa Mama Valen apa Bang Absa iya banyak lah senior-senior saya ya Damas GMS ya apa siapa ya pokoknya ya si Bi Biung apa janda janda manisku nih si Boker apa Cindy White ya si Bohai ya banyak lah senior-senior kita ya nah kita tonton tuh uh, yang dia kan subscribe-nya sudah banyak 2 ribuan 3 ribuan kita tonton pakai akun yang lain yang di HP kita ya bohong lah kalau di HP nggak ada akun-akun yang lain nah kita tonton uh, tapi ingat ditontonnya nih tontonnya tiga ditontonlah 3 video ya dengan jarak jeda ya tergantung video videonya ya misalkan uh, satu video per tiga menit tiga menit tidak apa-apa ya, baru kita komen ini nah sesudah itu lanjut dengan akun utama kita satu tonton tuh video tonton video kita tuh ya tonton video kita sama akun yang bodong itu ya nah itu akan banyak ya akan direkomendasikan sama YouTube video-video kita itu yang akun utama bakal direkomendasikan ke eh, channel-channel uh, besar tapi ingat caranya ya jadi kita tonton uh, channel besar ya videonya itu ya tiga video dengan akun yang lain dan tonton video kita satu kali tapi ditontonnya sampai full ya pilihlah durasi yang kita yang video-video kita ini durasi apa tiga menit 5 menit tonton pun itu akan direkomendasikan video kita yang akan utama itu sama YouTube itu ke channel besar sahabat-sahabatku dan kemungkinan itu di youtuber YouTube YouTube apa subscriber subscriber channel besar itu akan melihat karena rekomendasian channel eh, channel-channel kita ya dari YouTube itu bakalan ke kita loh, bakalan ngesub ke kita, bakalan hadir. Nah, sesudah itu kita harus sering juga upload video. Nah, upload videonya itu harus ini yang bermutu dikit <laughs> atau nggak hiburan atau konten yang unik-unik. Insya Allah, insya Allah itu bakalan berkah buat kita semuanya ya sahabat-sahabatku dan jangan lupa juga ya kita ini kalau yang udah channel udah seribu kan tidak usah terlalu mengejar-ngejar subscribe kita jatuh mengejar GT ya kan jadi jangan lupa juga takutnya GT kita berkurang kan GT juga bisa berkurang ya kita ada spam juga ya spam spam spam spamnya itu kita kurangin lah komentar-komentar yang tidak enak dan kita komentari di video ya video itu sesuai dengan visi videonya semoga bermanfaat ya tapi saya ulang lagi lah takutnya lupa jadi biar uh, kita nih channel-channel besar ya Misalnya channel-channel yang besar sahabat-sahabat kita itu kita harus di, uh, dimanfaatkan sama channel-channel kecil kita itu sangat membantu karena eh, membantu channel-channel kecil dengan cara buat channel-channel pemalu pemula uh, kita tonton video si channel besar dengan akun yang lain nggak apa-apa ya uh, beda Gmail tuh kan. akun yang lain ya kita tiga video atau empat video tidak apa-apa lanjut kita nonton video kita sendiri tetap memakai akun yang bodong itu ya nah eh nonton video nonton video channel orang lain pakai video kita sendiri ya pakai video kita sendiri pakai akun kita sendiri yang utama ya insya Allah itu akan direkomendasikan sama YouTube sahabat-sahabatku ya itu sangat berguna eh, sekali sahabat-sahabatku itu dan itu udah saya lakukan berdasarkan pengalaman pribadi saya dan info-info dari tutorial-tutorial yang lain ya udah terima kasih ya sahabat-sahabat saya senior saya yang selalu menginformasikan di tutorial-tutorialnya jadi biar pemula atau yang kan udah yang udah seribu subscribe untuk mengejar jam tayang juga dan untuk di eh, apa video-video kita direkomendasikan sama YouTube uh, itulah yang harus kita lakukan jangan lupa iklannya jangan di skip nih ya satu iklan aja cukup lah seribu rupiah biar tambah semangat ya biar kita happy enjoy bos yuk miss sister beautiful thank you thank you ya yang imut-imut yang amit-amit yang bohai-bohai yang montok-montok kikuk-kikuk kikuk lah Ya, maju bersama, sukses bersama. Ya, jangan lupa ya, jangan di skip dulu. Dilihat video sampai akhir pasti, guys. Pokoknya ya buktikan sendiri ya, buktikan sendiri omongan saya, omongan Bang Sudeto. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu, tetap semangat, semangat berkarya menghibur diri pribadi dan orang lain. Sukses selalu untuk menjadi youtuber yang terkenal itu uh, untuk menjadi youtuber yang sukses tidak perlu peralatan yang mahal yang murah dan ingat sahabat sahabat tuh ya senior, senior kita kasihan juga ya buat sahabat-sahabat uh, baru-baru pemula itu kan kita keadaannya tidak semuanya kaya maksudnya mohon maaf ya tidak semuanya berada kadang-kadang kalau kita alhamdulillah ya ada wifi apa gimana kadang mereka juga buat bikin konten juga susah juga ya karena tidak ada data jadi kita berikan informasi-informasi yang jelas supaya mereka lebih giat lagi dan meraih sukses maju bersama sukses bersama Anda bisa Anda bisa oke okay, thank you